O sea, no sé, tío O sea, como ellos van a estar ahí, en verdad Voy a restablecerme un poquito de materiales y esas mierdas Sé que me debería poner chupito grande La verdad, o sea, lo sé Pero supongo que utilizará la plataforma, ¿no? Gente, supongo Supongo que utilizarás la plataforma del tirón, ¿no? Ah, está ahí abajo, bro Vale, o sea, el focus sería el otro niño rata, ¿no? O sea, ese de ahí arriba Dios y yo O sea, no hay chiles, ¿vale? En este juego no hay chiles ahora mismo Pero, ¿y yo qué haces, tío? O sea, casi me mata ese niño, ¿vale? O sea, ok Bro, ok Hermano, espero que me dé la, vida de la muerte, tío O sea, literal La ha matado, tío Qué guarro, hermano Este niño rata es un guarro, bro Pues pues más jodido de su huevo, ¿eh? Tengo que cortarle todas las curaciones, tío O sea, literal, bro Dios, ¿y yo cómo? Lo dejo en tormenta, gente Lo dejo ahí guarreando en tormenta <laughs> have the power of my hands, bitch. I have the power of my hands, bro. Easy. <laughs> Hermano, ¿cómo te llamas, eh? camarón de la isla, manito. Manito. Ya ah, nos vamos, gente. Nos vamos de Fortnite. Hasta luego. Vale, yo tengo que por ese nota. Ese nota está mm, landeando tormentas, tío. O sea, está rateando en tormentas, tío. O sea, en plan, coge una lancha y se queda por ahí FK. Buah, Lambert, eh, para allá, tío Lambert Heard, eh, esa piba, está demente Son personas que están, ¿sabes? Los famosos campeones realmente jodidos Johnny Depp, tío de eh. Johnny Depp es la caña, o sea, de pequeño siempre por pues, alto o sea, alto respeto a ese hombre Lo que pasa es que hay gente así de esa campeones que lleva tanto vivir así en el mundo Mira, mira, mira el niño En el mundo del dinero, pues es complicado Viste tú, se la sabe toda, hermano Se la sabe toda, tío se la sabe toda Y yo, mira a los niños Como le pueda pegar los pies, los reviento, hermano Dos niños ahí Qué asco, loco Dos niños rateando top Y yo como se le ve al pie lo reviento Lo que pasa es que me tira para adelante, tío O sea, ahí ¡Oh! ¡Oh! Increíble Gente, ya está Ya está, gente Ya está Ya está, gente Ya está Ese es el otro niño ¡Bum! Gente Del tirón, compadre Del tirón, del tirón Mira el bugueo, mira Mira, Fortnite me pone un bugueo, ¿no? Pues yo lo aprovecho Para matar niños en arena <laughs> Jaja, XD Increíble, gente Ya sabéis lo que debéis de hacer Se va a morir, ¿eh? Me da igual, me da igual. No, no, no, no, no, no, no. Tenía el punto, tenía el pixel. Me van a matar por detrás, lo sé, pero bueno, me da igual. Iyu, y yo qué triste, qué triste. No, no, no, no. No, no, no, no. No, tío. No, no, no, no. Tiene que salir los piececitos, tío. Lo, voy a ver. En algún momento lo voy a ver. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Voy por ti. Voy a por ti. Tú no, tú no vas a vivir, ¿vale? Tú no, no vas a vivir, bro. Madre del amor hermoso, la verga, tío. Me cago en tu madre Me cago en tu madre, en tu padre Y todo, yo, Julio Julio, eres borracho Y yo, ¿qué haces nota ese? Bro, bro, bro, solo huye, tío LOL, solo huye Hermano, tú de aquí no te escapas Con vida ¿Y yo qué hace? Ah, abajo para abajo fringado Va, va, va, muere, muere, muere ¡No muere! ¿Y yo qué pasa con este nota, bro? ¿Qué pasa? Ay, mi madre, que ¿dónde está? ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está? Loquísima, sí, Amberfell está súper... ¡Oh! Hermano Lo había visto ahí abajo Lo había visto ahí abajo, gente Dios mío, este hombre no quiere morir de ningún modo Bro, bro, ¿qué hace? Con las confianzas, ahí Hermano, qué confianzas son esas, bro Dios, qué rata Dios mío, o sea, existen niños ratas, pero este era, o sea, Dios, esto es una partida normal, una partida de arena. ¿Qué pasa ellos? O sea, eso es 24-7, hermano. Voy a tener para allá, gente, ¿eh? Pues sí, hermano, se ha quedado FK ahí que te caga, bro. O sea, qué paranoia, ¿no? Increíble. Cuatro exámenes, hostia, como le lleva campeón, grande ese Bruno. Estoy seguro que los apruebas todo, campeón. Easy. Aunque son cuatro mientras que no sean en el mismo. O sea, mientras que no sea el mismo día, que es la putada. Mira ese. Ese no sabe que ahí no puede construir, ¿no? O sea, ese no sabe que. Loco. De loco, bro. Con tres balas no lo mato ni de coña. Pero, es decir, que si el nota se deja ver. No, no, no, gente Tengo que ir para allá, gente eh, Dios, ¿y yo y eso? Tengo que ir, tengo que ir Ya ¿Dónde está la nota? En el arbusto Piensa como un niño rata El niño está en el arbusto Sí, tío Bro No sé qué me pasa hoy No sé qué me pasa hoy Pero He de decir que, altamente deleteo a lo que sea, tío O sea, increíble eh, Lo hubiese visto, tío Y, sea Yo me desmayo, tío, con la sangre Y más algo así, hermano Vale, voy para allá, gente Da igual O sea, da igual Bro, que se lo... Madre del amor hermoso, hermano Se la clapea al final, el loco De loco, gente ¿Qué hace? ¡Eh, la ¿Qué cojones, tío? Bro, puedes parar, es incómodo Es incómodo, es incómodo, tío O sea, espera un momento Que vienen a la carga, gente Vienen a la carga, gente, para dar por culo Hoy es dar por culito Madre, bro Hoy vienen duro, gente Uf, y yo para allá, ¿no? Mano, párate Madre Qué torta Sí, porque es una escopeta, mi hermano Álvaro Dorada, ¿sabes? Mete un huevo Pero tira un blon súper extraño, ellos Súper, súper extraño Supongo que vendrá por atrás, ¿no? Como los niños ratas Los niños ratas suelen venir por atrás, gente A ver ¿Qué hace tío? let's go What's up, bro Tú quieres hacer tri Tú quieres así que, eh, Perdón, campeón ah, eh, Alex, perdón ¿Sabes? Me ha pasado eso porque tenéis Yo os lo prometo eh, Entre que, claro, han hecho ahora el mini eh, ataquillo ese Para dar por culillo Y, tal vez me, me, he desviado Campeón Alex, he dicho Álvaro Por el nombre verde, simplemente Tranquilo O sea, ¿pica eso también? No, ¿no? Right now ¡Diablo, puñeta! Usted, usted que está jugando Usted, usted papá, usted Bro, bro, bro, para de ponerte los chupitos, ¿no? Y yo en mi cara, te parecerá bonito su hermano Su hermano, su primo Te parecerá bonito eso, tío ¿Te parece bonito eso, bro? Ellos, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Mira los antimacros de este nota! ¡Lol, lol, lol! ¿Qué? ¡Hola! ¡Lol! ¡Vaya antimacro! me estoy quedando flipado, o sea, hola Y ahora es, ¿dónde están notas, sabes? Ah, que está aquí encima O sea, encima está aquí, bro La madre que te trajo por coño, hermano O sea, bro Me cago en Dios, eh, o sea, literalmente Y yo ¿Qué coño hace? La o sea, hermano, soy muy bueno jugando al Fortnite, pero cuando una persona es mala, de verdad, de verdad de la buena, ellos ¿eh? no sé qué hacerle, ellos. ¿eh? O sea, en plan, eres un puto cono, te mueves como una puta sanguijuela, hermano, y, como factor producto número uno, es que te metes dentro de mi pantalla, bro, vivo una llamonte, hermano, estoy bastante lejos del coño de tu madre. Por favor, tío, respeta, hermano. madre mía, loco. ¿Qué pachazo ha pegado? Are you serious? I am the Ratkit Slayer. Don't, don't, forget my name, bitch. I am Papá ¿vale? Increíble. Nada, el oportunismo siempre está ahí, ¿sabes? Realmente Fortnite es... Yo qué sé, habrá como un 80% de probabilidades de azar. Mejor dicho, ¿vale? De azar, eh, ante todo, azar solo eh, en el late game. No te vale. Ya va, ya va, ya va. Gente, finalmente. Esto se tenía que solucionar así, gente. Hola. Hola, buenos días. Hostia, que se está poniendo chupito, tío, el pibe. Hola, buenos días Hola, buenos días. Estoy bugueado en él. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy Papajigo, ¿vale? Te estaba viendo hace un ratito y digo, yo hermano, este no estás un cono, compadre. Vamos a notarlo, ¿vale? Gracias. Ya estaría, gente, y ya está, y se acabó. Y te suicidas. Tienes una escopeta morada, tío, verde, ¿vale? Mira, de puta madre. Muchísimas gracias, campeón, de nuevo. Me cago en la leche enorme. Yo lo sé, yo lo sé me, me déjame pensar. ¿Los pajeros? La respuesta es. <laughs> ¡Qué ganchón! Sí. Ah, eh, eh, eh, los pajeriños. las pañaringas, campeón. Y lobo Hostia, ¿qué? Las pañaringas poderosas, macho. Madre mía. Su puta vida, eh. ¿Dónde están estos pibes, tío? O sea, bro, no sé yo si será lo más lógico pirarse. O sea, regenerar material sería la clave, eh. Vale, ahora los veré. O sea, no, y sí, ¿no? O sea, bro, y ese niño. El pañaringas, tío. El niño pañaringas, bro. O sea, vale, eh, sobreentiendo que tengo Espero que no me deleteen, tío, en el aire, o sea, Literal, hermano Ah, que tienen ya Todos tienen plataformas, loco Pero ¿por qué todo el mundo tiene plataformas, tío? O sea, 300 plataformas, bro O sea, es triste Es triste eso, bro O sea, ¿por qué tienes tú 300 plataformas, tío? O sea, es que no me, es me cabe en la cabeza, hermano Es que no me cabe en la cabeza que estas personas tengan 300, 300 plataformas, coño O sea, en todo momento 300 plataformas, joder O sea, mirad del niño, ¿eh? O sea, mirad de ese niño rata O sea, atentos, ¿eh? O sea, brutal, bro me lo va a querer tirar todo, ¿no? O sea... No, o sea, yo qué sé, tío, es que me raya mucho, tío Mírate el niño que está subiendo ¿Viste tú el niño que está subiendo, bro? ¡Vamos! ¡Let's go, guachín! Oye, te lo y así nomás ¡Ey! Te salió un poco rana, mamá ¡Huevo! Let's go! I have the power of my, my hands, bitch. I have the power of my guns. Let's go. Te estrangulo, per. <laughs> Fatality. Literalmente, vaya niño tan tóxico con todo, todo dorado, campeón y luego. Qué triste. Que sí que te han dicho, eh, hay un niño. Sí que te lo han dicho antes. Bro, bro, y ese niño año. Tío, ¿por qué se me queda trillada? Ah, qué putada, tío O sea, se me queda trillada la mirilla, tío Qué asco, tío, de verdad Me, me corta todo rollo, bro Me corta todo rollo Ah, me, me cortado todo rollo, bro El pibe ese me ha cortado todo rollo La madre que le parió Eh, nada, voy para allá, tío O sea, eh, tiene una... Y yo, yo no puedo ni apuntar, tío Bueno, no he podido ni apuntar Pero lo he matado, menos mal Vaya tela, tío O sea, bro Tú eres tonto Y me mata, y me mata O sea, y me mata casi, eh Bro, bro, bro Tío, odio eso, tío Odio eso, bro Estás a un toque, bro Y has sacado el mando y no vea, compadre No vea al niño de mando, bro Que me hace Madre mía, bro Madre mía, hermano ¿Cómo de pesado podría ser la persona esta con más...? ¿Y yo solo tenía...? ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué random! Pues seguramente ese niño va a querer hacer focus y tal Dios, y esos dos notas son retrasados, ¿no? Son putos retrasados, bro O sea, ojalá que los tire a los dos, tío, los reviente, hermano Pero no Vale, esos niños son puros retards, ¿eh? O sea, puros retarders eh, Dios, ya está ahí Hermano, qué asco de peña, tío Ah, que están allí Vale O sea, ese nota le tengo que hacer focus, ¿no? O sea, Dios Vale, pues ya estaría, gente eh, No sé, tío, o sea, le haré focus al niño ese repelente de ahí abajo y ya, ya está, ¿no? Y yo lo he visto, no lo he visto Está allí, tío, me está rayando, hermano O sea, me está rayando un mazo Esa textura me estaba rayando, ¿eh? No sé dónde cojones Ah, sí que estaba ahí abajo, bro Qué listo es, tío Me encanta lo, inteligente que son los niños, tío Que van Fortnite Qué ratazos, loco Qué ratazos que soy, bro Me cago en tus muertos Ah, que está subiendo para arriba Bro, ¿y eso? ¡Hola, hola, ¡Hola! Bro, bro, bro Vale, es un niño rata de mando Ok, eso nos ha quedado claro Pero... Bro, increíble No sé qué pasa ahí, hermano O sea... That really nice Ah, vale, que saben perfectamente que estoy aquí, ¿no? O sea, bro eh, ¿Y eso? A ver si me da tiempo a ponerme todo, tío O sea, no creo, ¿no? Sabía que ibas a pillar una puta plataforma, hermano Ya, literal, lo sabía, hermano LOL LOL, ¿y eso, bro? ¿Y te, pretenderás poner la vida, ¿no? O cerdo ¡Vamos! ¡Let's go, bro! O sea, eh, eh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, te querísima, friend Madre mía Qué coraje, ¿no? Eso se quería poner la puta mierda de... O sea, se quería poner de todo, mancho Increíble A mí me gusta ¡Vamos! ¡Let's go, guachín! Oye, te lo resumo así nomás ¡Ey! Te salió un poco rana, mamá ¡Guau! ¡Vamos! ¡Let's go, bro! O sea, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. te querísima, friend. Dios, ¿y yo cómo? Lo dejo en tormenta, gente, lo dejo ahí guarreando en tormenta. I have the power in my hands, bitch.